ऐरावताले भगवान इन्द्रको आकाशीय सवारीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसैले शासन गर्ने शक्तिको प्रतीक हो शान्ति र समृद्धि यही स्थापित शक्तिको प्रभाव हो सबैभन्दा पूजा गर्ने देवताहरू मध्ये एक भगवान गणेश पनि हात्तीसँग सम्बन्धित छन् उहाँ हात्तीको अनुहार भएको गजान्नाको रूपमा चिनिन्छ एरावताको जन्म हिन्दू शास्त्रहरूमा एरावतालाई दाग्रहित सेतो विशाल हात्तीको रूपमा चित्रण गरिएको छ उहाँ पानीबाट उठ्ने सबै हात्तीहरूको पूर्वज हुनुहुन्छ एरावताको उत्पत्तिको बारेमा धेरै किंवदन्तीहरू छन् पुरातन लिपिहरूको एक संस्करणको अनुसार एरावता समुद्र मन्थनका क्रममा देवताहरू र असुरहरू दानवहरूद्वारा प्रकट भएको थियो उनी समुद्र मन्थनका क्रममा निस्किएका चौध रत्नमध्ये एक हुन् भगवान विष्णु र असुर राजा बलिसँग अनुमति मागेपछि राजा इन्द्रले एरावतालाई आफ्नो स्वर्गीय वाहनको रूपमा स्वीकार गरे एरावत इन्द्रको राज्य स्वर्गको रक्षक पनि हो मातङ्ग इलाका अनुसार भगवान ब्रह्माले एक दिन ब्रह्माण्ड अनन्त मा सुनको अन्डाको अगाडि पवित्र वैदिक भजन गाए पहिले गरुडको जन्म भयो र अर्को आधाबाट एरावता अन्य सातवटा हात्तीहरूका साथ निस्के कार्डिनल बिन्दुहरूको रक्षा गर्ने आठ देवताहरू यी आठ नर हात्तीहरूमा विराजमान छन् जुन प्रत्येक क्षेत्रको रक्षा गर्न प्रयोग गरिएको थियो त्यसपछि हात्ती भाइहरू संसारको आठ दिशाहरूको संरक्षक भने र एरावता आफ्नो प्रधानता र अनन्यताको आधारमा पूर्वको संरक्षक भने राजा पृथु पहिलो पवित्र शासकको रूपमा मानिन्छ भगवान विष्णुको अवतारले उनलाई सबै हात्तीहरूको राजा घोषणा गरे नामकरण संस्कृतमा एरावता मूल शब्द इराबाट बनेको हो जसको अर्थ जल जल हो एरावता दुग्ध सागरको पानीबाट मन्थन गर्दा उब्जिएको हुनाले उनको नाम एरावता राखिएको हो एरावताका अन्य नामहरू यस प्रकार छन् अप्रम गङ्गा एक जसले बादल बनाउँछ नागमल्ल युद्धमा भाग लिने व्यक्ति अर्का सोद्रा सूर्यको भाइ इराबान थाइल्यान्डमा स्टाई जो गोरा छ गजराग्रणी हात्तीहरूको राजा विवाह र सन्तान हिन्दू महाकाव्य रामायणका अनुसार एरावतले अभारमु नामक महिला हात्तीसँग विवाह गरेका थिए उनका पहिलो सन्तानका सेतो पखेटा भएका हात्तीहरू उड्न सक्षम थिए तर ऋषिहरूले उनीहरूलाई श्राप दिए त्यसैले तिनीहरूले उड्ने क्षमता गुमाए तर भारतमा मानिसहरू अझै पनि सेतो हात्तीले आकाशमा सेतो बादल सिर्जना गर्ने विश्वास गर्छन् उपस्थिति एरावता हात्ती हिन्दू ग्रन्थ र पौराणिक कथा अनुसार एरावता चार दाँत र सातवटा खोडी लिएर जन्मेका थिए उहाँ पुरानो सेतो हुनुहुन्छ कतिपय पुराणले पनि एरावतको जन्म दस दाँत पाँचवटा खोडी र दस दाँत भएको बताएको छ प्रत्येकले दस दिशालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ तिनको तिन वा पाँचवटा टाउको थियो तर अझै पनि उनी एकदम सामान्य देखिन्थे रामायणमा एरावत रामायणका अनुसार एरावता आमाको नाम एरावती हो त्यसैले उनको नाम एरावता राखिएको हो जाम्बवन वा जाम्बावत एक विशाल पवित्र भालु भगवान ब्रह्माले माता सीतालाई खोज्नको लागि आफ्नो वनवासको समयमा भगवान रामलाई सहयोग गर्न सिर्जना गरेको थियो भगवान हनुमानको पुच्छरलाई एरावताको खोरसँग तुलना गरेको छ महाभारतमा एरावत जब भगवान कृष्णले कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई सल्लाह दिइरहेका थिए उनले आफूलाई घोडाको उत्सेश्रप र प्रहातीको एरावताको रूपमा वर्णन गरे भीष्म पर्वका अनुसार आर्यवर्तको उत्तरी भागलाई कुरुको सर्का एरावत भनिन्छ महाभारतका अनुसार एक दिन ऋषि वेद्यास राजा धृतराष्ट्रलाई भेट्न आउँदा उनले वेद्यासलाई आफ्नो राज्यको धन र कीर्ति कायम राख्ने उपाय बताउन अनुरोध गरे ऋषिले राजालाई गजलक्ष्मीको पूजा गर्ने बारे बताउनुभयो जसमा उनले एरावत हात्तीको पूजाको महत्व बताए त्यसपछि धृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारीले सहरका सबै प्रतिष्ठित महिलाहरूलाई एरावत हात्तीको पूजा गर्न निम्तो गरिन् तर उनले पाण्डवकी आमा कुन्तीलाई निम्तो गरिनन् आमालाई निराश देखेर अर्जुनले आफ्नो हतियार प्रयोग गरे र स्वर्गबाट एरावतमा आए गान्धारीको दरबारमा जम्मा भएका सबै महिलाहरू कुन्तीको दरबारमा आएर एरावता हात्तीको पूजा गरे यसरी एरावताले अर्जुनलाई आमाको इज्जत बचाउन मद्दत गरे महासागर मन्थन र ऐरावता दुर्वासा ऋषिले इन्द्रलाई सुगन्धित फुलको माला उपहार स्वरूप ल्याए तर इन्द्रले यो उपहारलाई ध्यान दिन नसक्ने गरी मातेका थिए उनले केही बेर ऐरावताको खोरीमा माला झुन्ड्याएर खुर्काले कुल्चीले गुवाईमा फाले यस अपमानको प्रदर्शनबाट रिसाएर दुर्वासाले इन्द्रले आफ्नो सबै वैभव गुमाउने श्राप दिए त्यही क्षण अमरावतीबाट लक्ष्मी गायब भइन् संसारमा अन्धकार छायो सबै कुरा निष्फल र आनन्दरहित भएको छ दुखी देवताहरू भगवान विष्णु कहाँ आए जसले भने कि लक्ष्मीले आफूलाई आदिम दुग्ध दुग्धसागरमा विलिन गरिसके कि उनलाई समुद्र मन्थन गरेर मात्र फर्काउन सकिन्छ र यसरी समुद्र मन्थन देवता र दानव दुवैको संलग्नताबाट सुरु भयो जैन धर्ममा एरावता एरावत हिन्दू धर्ममा मात्र नभए जैन धर्ममा पनि चित्रण गरिएको छ जैन पौराणिक कथाका अनुसार देवको जन्मको समयमा भगवान विष्णुको चौबिस अवतार वा अवतार र जैन धर्मको पहिलो तीर्थङ्कर मानिन्छ वायुको जन्म